1, 2 жана 4 кыймылдарына көз карандылык параболанын бутактары түрүндө болот 4 кыймылынын өзгөчөлүгү 4 секундада ылдамдык 0 нөлгө барабар жана дененин кыймылынын багыты өзгөрөт x т көз карандылыгын көргөзгөн түз сызык түз сызыктуу бир калыптагы кыймылда координаттын башталышында бардык ийри сызыктарга тиет анткени баштапкы ылдамдык бирдей ал эми графикте тийүү сызыгы жана о икс огунун ортосунда жан туюунун тангенс бурчу менен аныкталат